esto es la bomba La fiesta está en las calles y los pañeros en la onda Así, ven aquí, que Valencia huele, ataca y tu cuerpo pide Ven a ver, si estás cansado, triste o amargado Ven a ver, entremos en la casa de la Ven a ver, los pañero Valles, Valles! El meu cor s'ompli d'orgull al poder tindre el privilegi aquest any de sentir-me fallera de cadascuna de les comissions del nostre volgut poble. 20 comissions lluitadores que feu realitat el miracle de que les nostres festes siguen més grans encara i que treballeu durant tot un any per a que la nostra tradició puga continuar endavant amb el 15 de març arribarà la nostra setmana màgica. L'ingeni i gràcia invadiran els nostres carrers. La música de les nostres bandes serà una perfecta melodia que embriagarà els nostres sentits. I arribarà el dia de visitar a la nostra mareta, en què l'aroma i el color de les nostres flors será el más precioso que envolte a la nostra volguda patrona que lluirá toda la devoción del nostre poble. Fallers, que cada rato de Paterna siga el paisaje perfecto adornar por nuestros nostres cercaviles y que el olor a pórpora siga el nostre perfume por excelencia. Fallers, está y tenía una comesa que els hombres que s'emboliquen en l'actualitat no puguen apagar la nostra flama, perquè vosaltres sou l'ànima de la nostra festa, sou l'ànima de les nostres falles! Amics, fallers, la nostra veu donarà pas a la primavera, la nostra veu donarà pas a lo que des de fa un any hem esperat amb moltíssimes ganes, que els vostres estendards siguen les estrelles d'aquest és el màgic que avui ens envolta. Que el nostre cor batega a una mateixa vegada. Feu que les falles de 2013 estiguen plenes d'il·lusió, tradició, germanor i devoció. Que el foc purificador de la nit de Sant Josep no es convertisca en nostàlgia, tan sols suposa la culminació d'un nou repte. El repte de fer any rere any més grans les nostres volgudes falles. Vos demane que junt a mi i la meua cor d'honor veu tots junts per a donar començament a la millor festa del món. Fallers! Falleres! Falleres! Mira,